ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો હવે જે ખેડૂતો કપાસ વેચવા માંગતા હોય તો સારા કપાસના ભાવ એકવીસોથી લઈને ચોવીસોને આસપાસ બોલાતા હોય છે ને જો હલકો કે મીડિયમ કપાસ હોય તો તેના ક્વોલિટી મુજબ તેરસો પચાસથી બે હજાર પચાસ રૂપિયા સુધીના બોલાતા હોય છે તો ચાલો જાણી લઈએ આજના તમામ માર્કેટ યાર્ડના કપાસના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે રાજકોટ સોળસો પચાસથી તેવીસો અમરેલી પંદરસો પચીસથી તેવીસો ને સાવરકુંડલા પંદરસો એંશીથી બાવીસો ને દસ જસદણ અઢારસોથી બાવીસો ને પંચોતેર રૂપિયા મહુવા અગિયારસો સાતથી બે હજાર છપ્પન ગોંડલ બારસોથી ચોવીસો ને છવ્વીસ કાલાવાડ બે હજારથી ત્રેવીસો ને પચાસ જામજોધપુર સત્તરસોથી ત્રેવીસો ને પંચોતેર રૂપિયા વાંકાનેર બારસોથી એકવીસો ને એકાવન મોરબી સોળસો એકાવનથી બે હજાર નવ્વાણું રાજુલા સોળસોથી બાવીસો ને એકાવન હળવદ સોળસો એકાવનથી એકવીસો ને ત્રીસ રૂપિયા તળાજા ચૌદસોથી એકવીસો ને પંચાણું બગસરા સત્તરસોથી બે બાવીસો ને સત્યાસી ઉપલેટા સત્તરસોથી ત્રેવીસો ને વીસ માણાવદર પંદરસોથી ત્રેવીસો રૂપિયા ભાવનગર તેરસો પચીસથી બાવીસો ને ચોત્રીસ જામનગર સોળસો પચાસથી એકવીસો ને પિસ્તાલીસ બાબરા પંદરસો એંશીથી ત્રેવીસો જેતપુર તેરસોથી પચીસો ને અગિયાર ધોરાજી સોળસોથી ત્રેવીસો વિસ્યા બે હજારથી બાવીસો ને પચાસ ભેંસા સોળસોથી બાવીસો ને દસ લાલપુર સત્તરસો પચીસથી ત્રેવીસો ને અગિયાર રૂપિયા ધ્રોલ ચૌદસો સાહીઠથી એકવીસો ને પિસ્તાલીસ પાલીતાણા પંદરસોથી બાવીસો ધનસુરા સોળસોથી ઓગણીસો ને વીસ વિસનગર બારસો પચાસથી ત્રેવીસો ને ત્રીસ રૂપિયા માણસા ચૌદસોથી બાવીસો ને એક્યાસી કડી સોળસોથી બાવીસો ને તોતેર પાટણ ચૌદસોથી બે હજાર તોતેર સિદ્ધપુર સત્તરસો અગિયારથી બાવીસો ને ઓગણીસ રૂપિયા ગઢડા સત્તરસો પાંચથી ત્રેવીસો ને સિત્તેર કપડવસ પંદરસો પચાસથી ઓગણીસો ને પચાસ વિરમગામ તેરસોથી બે હજાર એક સણાસમાં પંદરસો પચાસથી બે હજાર ઓગણસાઠ રૂપિયા વિજાપુર સત્તરસો પંચોતેરથી ત્રેવીસો કુકરવાડા ચૌદસો પચાસથી બાવીસો ને બાણું ગોજારિયા બારસોથી એકવીસો હિંમતનગર સોળસો એકવીસથી બે હજાર સિત્તેર રૂપિયા બોડેલી સત્તરસોથી ચોવીસો ને શ્યાલી ખેડબ્રહ્મા સોળસો પચાસથી સત્તરસો પચાસ ઉનાવા તેરસો પંચોતેરથી ત્રેવીસો એક સતલાસણા સોળસો પંચોતેરથી બે હજાર પાંત્રીસ આંબલિયાસણ તેરસોથી એકવીસો ને અગિયાર રૂપિયા